os peches de oficinas continúan exactamente igual, son 26 oficinas as que pecharán aquí na Galiza, que equivale case ao 20% das oficinas, case unha, unha de cada cinco oficinas eh, en Galiza eh, eh, actualmente afecta a 122 eh, traballadores e traballadoras hai unha proposta de reducción da empresa de 21 persoas para crear eh, unhos postos que é traballo de telemarketing realmente eh, baixaría, eh, para 21 postos aquí na Coruña eh, serían a proposta é baixalo a 101 persoas esas persoas eh, terían aínda peores condicións laborais e maior xornada as razóns que dá o banco, pois eh, lóxicamente son unhas unha razóns que non teñen nin pé nin cabeza, é dicir, alega causas económicas, cando ano pasado tivo beneficios mil millonarios, este ano son o primeiro trimestre beneficios de máis de 1.200 millóns de euros, a cúpula directiva se acaba de subir os salarios, casi duplicando os seus salarios, e non, non, non hai ningún motivo para os despedimentos. Tamén alega causas organizativas por, por a digitalización da clientela, que é unha digitalización forzada que se fai mayoritariamente nas oficinas, e non, non hai causa ninguna para, para o ERE para os despedimentos ver, é un cambio de modelo organizativo, eh, botar xente á rúa, e que moito persoal pase a facer traballo de telemarketing, atender a distancia eh, aos clientes, e basicamente pois é iso, empeorar as condicións laborais de, do persoal que quede na, do persoal que quede na empresa. Si, eh, realmente eh, hai unha cantidade tremenda de peches de oficinas, eh, exclusión de limitación de servizos a clientela, reducción do servizo de caixa ou eliminación do servizo de caixa das oficinas, incluso cobro por sacar o teu propio diñeiro nas caixas das oficinas, realmente é un modelo orientado á exclusión, á exclusión eh, da clientela, destinado pois a reducir persoal, a botar persoal á rúa. Eh, a semana que ven eh, hai unha hai convocadas un, unha, unha xornada de paro o luns de dúas horas e, e o mércores unha nova xornada de folga de 24 horas.